दामन दामन दामन ओ, दामन में मेरे फूल मुरादों पे खिल गए दामन में मेरे फूल मुरादों पे खिल गए ये मेरी खुश नसीबी